لا والله يا ساتر من وين حضرتك تعرف انا من عقابه طوبات ってなかった شفت كيف متنمط العب